Tapi gaya kalau Aduh kakak ini sama pusi adalah mati eh? Sebajamu le eh, kayak lambat eh. Makeup sudah tambalai rambut panjang sauran Siang kakak gaya lama Coba kakak nyongkenan beta dulu Satu siap eksis mau foto aduh Mati gaya kak kamu foto aduh Mati gaya kalau satu sang Coba kakak tambah Kaya kayak gula sabu Bikin saja jadi malu Sio ampun Tuhan adon Dona timur manis eh, Suseng adalah